No i witam po dłuższej przerwie, jak zawsze. I dzisiaj mnie coś wzięło na takie trochę się szwendanie. A przy okazji na drodze stare zabudowania. No i mnie zaciekawiło. I oficjalnie nie można tu chodzić, bo grozi zawaleniem ale to wszystko tylko takie sobie informacje ale ja nie jestem dość strachliwy więc wchodzę mimo to w ogóle to strefa jest jako park na naturalny takie zalewy bagna się rozciąga za za kadizem. Hiszpania, południe, no, a my, da, a ja dalej. Zawsze mówię tak jakbym z kimś był, ale to takie przyzwyczajenia. Kiedyś się chodziło w grupie, więc tak pozostało. No i co my tu mamy? Fajne. Znowu będą mnie plotkować, że za gość szpieguje. No dobra, ale mimo to do przodu. No dosyć fajny budynek. Akurat lubię takie takie tereny właśnie ruiny. Zawsze można spotkać jakąś niespodziankę. Ogólnie mówiąc, ten cały ten park to dosyć takie spokojne miejsce, bardzo rozległe. Na trasie akurat z San Fernando do Cadiz No i to jest brama wejściowa. Nie robiłem filmu jak wchodzę, ale po prostu wszedłem na teren i teraz wychodzę. No. Ogólnie jak zawsze wspominam, że pogoda wyśmienita. wiatr wieje od, od północy, ale ogólnie ciepło. Wejdę sobie, to zobaczę co tam jest. Musiało być to fajne kiedyś pozostałości po ogródku. Jeszcze drzewka. No i będę wracał pomaleńku. Ogólnie ogólnie mam mam pomysł, ale nie wiem czy 50 na 50% po prostu jestem na południu po prostu przejść pieszo całą Hiszpanię na północ e, do do granicy z Francją konkretnie okolice San Sebastian przejść przez różne takie wioski mało odwiedzane przez turystów między górami i bym na tej trasie przekazywał różne filmy ciekawe z różnych fajnych miejsc, bo można spotkać na przykład małe wioski, gdzie na przykład są jaskinie, rozbudowane są te jaskinie do yy, jako mieszkania, no i bardzo ciekawe rejony naprawdę a mało kto odwiedza te tereny więc, więc myślę, że ten pomysł wędrowny z południa na północ przez Hiszpanię to ponad 1000 kilometrów I, i właśnie się zastanawiam co to jest kwestia dwóch tygodni na tą decyzję bo jeśli na dzień dzisiejszy bym po prostu znalazła się jakaś dorywcza mi praca tutaj, to będę po prostu to zostanę, ale jak nic z tego nie będzie, to w formie ekonomicznej, wędrownej, a przy okazji zwiedzać teren, no zwiedzać yy, te miejsca takie mało spotykane i myślę, że to całkiem niezły pomysł to z daleka to tak wygląda no i, no i jest tabliczka może powiększę wejść nic strasznego nic strasznego, takich straszak więcej się wydaje. No, żeby tu nie zjeść, nie, nie były schadzki jakieś ćpunowskie, alkoholowe i tym podobne, nie? No. I już idę do wyjścia. Straszny wiatr. wzdłuż torów kolejowych moja trasa do Kalninu. No, zabrałem Wszędzie się zabrałem. Wejścia byłem i przeżyłem. No, więc więc to na tyle i, i muszę pomyśleć na temat tego mojego pomysłu No. I to by było mniej więcej więcej na tyle, więc więc na razie pozdrawienia dla wszystkich.